السلامة مرحبا بكم معكم ألفا من ألفانتازيا كيما وعدتكم مرة هذه باش نعملو اون نوفيل فيديو توتوريال اللي باش نعلم فيها كيفاش نعملو اون باك افيك دي بيرل دونك سو سرا سو موديل كي assez facile à réaliser دونك ملبوس منظرو هكايا دونك pour pouvoir réaliser cette bague on aura besoin de 7 perles انا في الحاله هذه اخترت الكحل دونك يلزمكم ان diamètre de 6 maximum 8 ملم خاطر ما كانش كي تاخذوا ان diamètre اكبر الخاتم يولي كبير برشا ensuite vous aurez besoin de toupies donc euh, des toupies في des toupies transparentes de 4 mm de, de, de grandeur اللي باش نعملو بها البارتي الفوقانية نتاع الخاتم كيما لهنا Donc je vous montre une toupie plus grande باش تشوفوا la différence اللي هذه c'est une 6 mm euh, vous en aurez besoin de 10 Ensuite, on aura besoin de perles de rocaille, donc عقيق. أنا لهنا خديتو ترانسبارون افيك ان غفلي اركانسيل باش يخرج مع les toupies transparentes باش نستحقوا زاده mais ماهيش obligatoire مية في ابره متاع عقيق اللي هي تنجم تعاوننا في اخر خدمه الخاتم donc لازم تكون متاع عقيق خاطر sinon ما تتعداش في وسط ال perle باش نسحقوا الخيط صناره الخيط صناره يلزمنا maximum un diamètre de 0,25 ou minimum un diamètre de 0,20 دونك الخيط صنارة ماذا بكم تشريوه من عند اللي يبيع الماتريال نتاع البيش وتقولوا له راني حاجتي بخيط 0,25 ملم maximum vous aurez besoin euh, de ciseaux pour couper le fil donc pour commencer نقصوا خيط الصنارة à peu près 80 cm de longueur donc 80 cm باش يكون باش يكون بالوافي و سي ميو هكا باش تقدروا تخدموا اليكس دونك ensuite ensuite باش نبداو نشدو لي دو كوردون تاعنا parallèle les deux bouts du cordon parallèles لبعضهم ونحاولوا pendant tout le travail باش les, les fils soient parallèles donc on commence avec les grandes perles ونحطوا ثلاثة في جرة بعضهم دونك توا باش نجيو نحطو لا كاتريام بيرل اللي هي باش نحطوها دون ان بروميي كوردون ونجيو الكوردون الثاني وباش نحطوه في وسطها دون لوتر سونس معناتها باش يصير ان كروازمون في وسط البيرل الرابعة دونك هنا نشدو لي الحبوب كي نجبدو لي دو كوردون فوالا شنو يصير نحصلو على une fleur voilà un carré donc نرجعو توا les deux bouts نتاعنا وتوا في كل خيط باش نزيدو نحطو une une perle euh, la dernière اخر كعبة باش نعملو لها كيما لا كاتريام باش نحطوها في ان فيل و on croise في وسطها لو دوزيام فوالا كي نجبدو نتحصلو على الموتيف هذايا اللي هو la base de notre back. سوا نرجعو نشدو les deux bouts مع بعضهم كالعادة parallèles ناخدو العقيق باش نحطو في كل خيط زوز عقيقات بعد ناخده في كل خيط قلنا تو فيت ناخذ عقيقة وكما البغل الكحلة الرابعة والسابعة باش نعملو فيها كروزمون السدي هذايا توا باش نعملو بالعكس باش نحطو في كل خيط توبي حصلوا على ال dessin هذايا توا les deux cordons هذوما يلزم ندخلوهم في وسط البيرلة اللي في الوسط عملوا الخدمة باش تظهر لكم مرخوفة وصعيبة c'est tout à fait normal اللي على اليمين نجيو sur le côté droit ونحطوه في ال perle الوسطانيه والخيط اللي على اليسار نجيو من ال côté gauche نحطوه في ال perle الوسطانيه ونجبدو باش نجمو نجيو نبلاسيو les quatre toupies بالعقيق فوق les quatre perles noires. Donc كي نكبسو خدمتنا فوالا سو كون اوبتيان دونك نحنا لهنايا عملنا ال partie الاولى نتاع الخاتم اللي هي هذه on va passer à la donc كيما خدمنا ال partie الاولى باش نعاودو توا la même chose بالعقيق وباللي توبي مغزوز في كل خيط حقيقة في الوسط باش يصير فيها croisement voilà donc هنا عملنا شطر النوارة الثانية توا نعاودو نعملو زوز عقيقات و زوز عقيقات هناك كان نجبدو خدمتنا نحصلو على سو ديسان لا دونك توا كيف كيف الخيط اللي على يميننا باش نحطوه في وسط البيرل دو كوتي دوا والخيط اللي على يسارنا نحطوه من ال côté gauche ونكبسو Voilà. Donc لهنا تحصلنا على الزينة متاع الخاتم متاعنا توا يقعدلنا باش نعملو لي دو توبي لاتيرال و وهذه donc pour cela الخيط اللي من هنا باش ندخلو في وسط ال perle هذيا اللي هي شو لو كوتي و ونخرجوها في ال partie اللي في الوسط Donc هنا شوفوا اللي خرجناه في الوسط هو بيدو شديه ونحطه في وسطه toupie à partir de là نكملو نحطوه في la continuité في ال perle هذه ونكملو نزيدو نحطو في ال perle هذه برضو la même chose مشيله هادي donc الخيط اللي من هنا نحطوه نخرجوه من الباكي الوسطانيه نحطو في وسطو من توبي نكملو في البغلة اللي بعدها و Voilà la partie supérieure de notre bague. Donc توا باش نعملو دورة الصباع باش نجمو نلبسو الخاتم. Pour cela باش نستعملو العقيق. Et on va enfiler خمس عقيقات في كل شيرة. c'est un travail euh, répétitif. Juste une fois seule comme l'exemple l'eau. On va en euh, accéléré. خلينا خمسة خمسة بعد نعملو أربع كعبات نحطهم في خيط بالخيط الثاني نعملو كروازمون يتعدى مرة أخرى في لي غوكاي on répète ainsi de suite خمسة خمسة في كل خيط وأربعة فيهم كروزمون باش نجمو نتحصلو على الكروات هذوما اللي باش يعملولنا دورة الصباع ال partie الاخرانية متاع الخاتم Donc باش نعمل juste اربع كعبات خاطر sinon la bague با اتخ ترو غروند Donc اربع كعبات مانيش نعاودو نعملو croisement نشدو الخاتم نقلبوه على وجهه Donc نتحصلو على une chaîne كيما تراو les différents carrés باش ناخدو les cordons توا اللي جاي على يدنا اليمين باش نجي نحطوه في البيغل هذايا واللي جاي على يدنا اليسار كيف كيف نحطوه دو سورت ا اوبتينير ان croisement باش نجمو تحصلوا على دورة الصباع نتاع الخاتم نجربو باش نشوفو est-ce que دوك لي اللي تقطقم هادي ماه هنا normalement باش نستحقو الابرة العقيقة اللي قلت لكم عليها نعينوها في واحد من الخيوط وشوا الصفة هذه اللي فيها الأربع أربع قيقات نحطو الإبرة نتاعنا نعديوها في وسطها في وسطهم كيف كيف نعاود نعديو الخيط مع الإبرة في وسط الأربعة تاع الكوازمون اللي تعمل précédemment voilà لهنا نجمو نصيبو الابرة متاعنا ونرجعو للخيط هذا كيف كيف نعينو ابرتنا هو فعلا ميم شوز يتعدى جوست في لي كاتخ هذوما عقدة ونجيو بالمقص ونقصو Voilà, notre bague elle est prête. pas très compliqué. Ils ont juste choisi ou belle Et le résultat, on voit la chandelle. Donc j'espère que le vidéo tutoriel euh, Je vous remercie pour votre attention. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de commenter. Pensez aussi à partager sur vos murs euh, pour montrer à vos amis euh, ce tutoriel ou euh, je compte sur vous pour vous abonner sur ma chaîne euh, YouTube All Fantasia et à la prochaine pour d'autres tutoriels. comme ou à la prochaine. Bisous.